El agua. Agua, comida. tanto agua. Agua. Agua. Agua. Agua. La falta de alimentos. SIDA. Deshidratación y falta de alimentos. La desnutrición y el SIDA, supongo. ¿Y el SIDA? Enfermedades. Desnutrición y deshidratación. Desnutrición y malaria. Sí, no sabía. Wow, sí. Llevar agua desde países desarrollados. Pues concienciarnos de su uso, ser más responsables. Ahorrar agua. No tengo ni idea. puede decir Gastar menos agua, economizarla, eh, pensar tres veces antes de tirar de la cadena. Contribuir mediante asociaciones de ayuda a mejorar las condiciones en ciertos países. Mm, quitar a los políticos de encima <laughs> y ya cambiaría todo el mundo a mejor.